ゲームがクラッシュしましたシステムをリセットしてくださいマリ Hello there. Welcome to the Ultra 64 game. Explore the world, action, and more. And so, don't come near the ground when because of... Sí, Mario. ましたゲームシステムをリセットしてください Thank you.